Met alles wat er is van de oude begint Nou, dit was ooit de simpele brink. Dan liep een stukje verder naar achteren. Deus calcou que eu dei 15 dat was met de voetjes op de grond.